Naam, alhamdulillah. Thumma salatu wa salam ala rasulillah. Adá ọpẹ́ fún Allah. Ọba ìwọ ni à ń dá ọpẹ́ fún. Ọba tí ó fi oore, oore rẹ̀ tí máa ń ṣe fún ẹrú, ó fi pamọ́ síbi nǹkan méjì péré. Àkọ́kọ́, òun ni pé kó fún ẹrú ní àlàáfíà. Hmm, Allahu Akbar. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, kó fún ní àgbọ́yé ẹ̀sìn. Ó parí. Méjì náà ni. Àmọ́ lénìí, hmm, ohun tí àwa ọ̀dọ́ mọ̀ ní oore. Tò, a dá ọpẹ́ fún ọba náà o a sì tọrọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti gbogbo àwọn tí wọ́n bá ànábì lò gbà bẹ́ẹ̀ náà tọrọ fún gbogbo àwọn tán ti ṣáájú wa nínú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ látòrí baba ńlá wa Ádámù títí di àsìkò yìí tí wọ́n ti kọjá sọ́dọ̀ ọba náà Allah kó bá wa yáàfin wọn àmọ́ mọ̀ dá ẹ̀ṣẹ̀ wọn èyí tí wọn ò máa mọ̀ náà Allah kó bá wa mójúkó fún wọn kó fi àánú ẹ̀ fi lé wọn bá. nam lẹ́yìn eléyìí a kí gbogbo wa náà pàtàkì jùlọ nínú akoto yìí group de sage akoto àwọn sage àwọn olóye tó ọlọ́kọ̀ má da ọpọlọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa rú a sì kí gbogbo àwa mùsùlùmí náà níbikíbi tí a bá wà tí a bá ti ń gbọ́ tí mi oore àwọn nǹkan tó jẹ́ oore lọ́dọ̀ Allahu yìí kó má fi fo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa dàrú. Àlàáfíà àti àgbọ́yé ẹ̀sìn. A ti tún pàdé lenìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ìmọ̀ràn òòjọ́. Ìmọ̀ràn òòjọ́ wa lenìí yóò máa dá lórí àwa ọ̀dọ́. ẹ rí i pé níbi ọjọ́ méjì kan sẹ́yìn mo bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìfarabalẹ̀ pé àwa ọ̀dọ́ a nídìí ká farabalẹ̀ a nídìí ká farabalẹ̀ nítorí ojú tó bá farabalẹ̀ òun ni máa ń rí imú eegun ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ o. Naam. Ìmọ̀ràn ọjọ́ tèmi ó dá lórí àwa ọ̀dọ́. Nítorí yàtọ̀ sí pé a ò farabalẹ̀, ọ̀tọ̀ níbi tí a tún ń fi oore sí àbí ohun tí à ń pè ní oore. Kí Allah Subhanahu wa Ta'ala kó tànmọ́lẹ̀ ọ̀kan fún ẹni wa. Náà, ọ̀dọ́ kan bí tiwa náà báyìí òun ló pe bàbá rẹ̀ àgbà ó ní bàbá ẹ wá mo ní ìbéèrè kan fún yín ẹ jọ̀ọ́ bàbá ní tí n bá mọ̀ máa dáhùn ó ní mo fẹ́ béèrè ìṣẹ̀mí inú òkùnkùn tẹ́ ẹ lò ìṣẹ̀mí tẹ́ ẹ ti lò wá lọ ni báwo ló ṣe bá rọrùn dé fún yín báwo ni ìṣẹ̀mí yín ṣe bá ìrọ̀rùn dé nígbà tó yẹ pé kò sí technology kankan kò sí technology kan gbogbo nǹkan kan wà bó ṣe wà náà gbóndúkú kò sí technology báwo lẹ ṣe ń ṣẹ̀mí ah pé ó difficult ń bí ẹ̀wò nísìn wọ́n sáré ṣe surgery wọ́n bá gbọ́ kinní kan wọ́n ṣe báyìí eléyìí wọ́n lọ ṣe scan wọ́n lọ wò ó wọ́n yọ kinní kan kò sí technology kan ó ní fọ́ọ̀nì kò sí internet internet kò sí kò sí ordinateur kọ̀ǹpútà kò sí lédè ìwánú ilé ayé náà bẹ́ẹ̀ báwo lè ṣe ń rí ilé ayé náà lò kò sí drum kò sí bitcoin kò sí e, e, ọ̀nà àti fowó ránṣẹ́ láti ìlú kan kò sí gbogbo àwọn e, àdọ́gbọ́n ta tẹ́tẹ́ tá ń ta yìí kò sí. Si ó ní èyí tó wá burú mẹ́ ni pé kò sí fóònù kò sí fóònù gbé à mo fẹ́ pe ẹni tó wà ní kíní kò sí báwo lẹ ṣe ń lo ìṣẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kò sí Facebook kò sí WhatsApp kò sí Telegram kò sí nǹkan kan à ah, ẹ jọ báwo lẹ ṣe rí ìṣẹ̀mí yẹn lò gan báwo lẹ ṣe ń lo ìṣẹ̀mí yẹn. bàbá àgbà wa ní ẹ ìrẹ ọmọ mi má bínú o ìbéèrè kan lèmi náà ó fi dáhùn ìbéèrè rẹ kí n tó ṣe àwọn àlàyé tó wà lábẹ́bẹ̀ fún ẹ tí a bá sì ti béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ wa nísìn lọ́la pẹ̀lú fẹ́bẹ́ àláwò tẹ́lẹ̀ mi ò bá gbà àwọn ohun tó wà lábẹ́ a máa ṣàlàyé bàbá wa ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé èmi náà fẹ́ béèrè nǹkan kan báwo lẹ́yìn náà ṣe ń rí ìṣẹ̀mí yín lò lásìkò yìí tó yẹ pé kò sí kò sí immunity kò sí humanity kò sí lásìkò yìí kò sí dignity dignité kò sí kò sí compassion kò sí ń pé ah ah ẹ wo lágbájá yìí nǹkan tí ó yẹ kí n kí n assist lágbájá kò sí kò sí shame haunt ìtìjú kò sí kò sí tìjú lásìkò yìí báwo lẹ ṣe wà láyé tẹ̀sí ń lo ilé ayé kan tó yẹ pé kò sí tìjú kò sí ọ̀nà kò sí àpọ́nlé ẹ wò bẹ́ẹ̀ lómi bá sọ̀rọ̀ ságbàlagbà báyẹn ẹ wò pé àbí kẹ́ gé ahọ́n ẹnu ẹ̀ kúrò ni kò sí kò sí ọ̀nà kò sí àpọ́nlé ó ní ẹ̀dẹ̀ wà nù ilé ayé náà báwo lẹ ṣe ń ṣe ó ní ilé ayé tó yẹ pé kò sí personality ń pé èmi lélẹ́yìí ìwọ lélẹ́yìí pé kéèyàn tẹ̀ dáàbò bo ọmọlúwàbí èèyàn kò sí. kò sí kàràtẹ̀ ìwà gidi ìwà ọmọlúwàbí kò sí ó ní báwo lẹ ṣe ń lò ó ní kò sí ìfẹ́ ó ní báwo lẹ ṣe wà nù ilé ayé ilé ayé tó yẹ pé kò sí ìfẹ́ kò sí ìṣọmọlúàbí ń pé ká rọ̀ fúnra wa ká ká káàánú ara wa ká assist ara wa ká ká ká bára wa ṣe free lìláyì kò sí ẹ̀dẹ̀ wà nílé ayé yẹn. ó ní àmọ́ kí n tó máa tẹ̀síwájú àwa àgbàlagbà tó ń sọ yìí pẹ̀lú ihun tí ò sí lọ́dọ̀ tiwa yẹn tá fi ń lo ilé ayé yẹn a sì rí ilé ayé náà lò adẹ̀ adẹ̀ adẹ̀ lálùbáríkà àlùbáríkà ogun eré báwa ṣe lo ilé ayé ńgbà náà ó ní ohun tó fi mọ̀ ohun tó fi mọ̀ yìí pé àlùbáríkà gun orí ìṣẹ̀mí tiwa láì àwọn nǹkan tó béèrè yẹn ó ibi ọjọ́ orí wa ni kò ti wò ó rí i pé a máa ń dàgbà dáadáa a sì máa ń mọyì fúnra wa a máa ń ní àpọ́nlé lára a máa ń ní ọ̀wọ̀ lára a máa ń ní iyì lára a máa ń ní àkọsílẹ̀ tó dáa àmọ́ lásìkò tí ń sọ fún mi nípa báwo lẹ̀yin ṣe ń lo ilé ayé tí ò sáànú kò sí tìjú kò sí ìfẹ́ kò sápọ́nlé kò sí iyì kò sí ìrẹ́pọ̀ kò sí ìfinútànni kò sí e, e, e, àmọ́nà pé ká fi nǹkan dógò sọ́dọ̀ èèyàn kò sí ó ní báwo lẹ̀yin gan ṣe ń vive nínú irú àárín yẹn kí Allah subhanahu wa ta'ala kó má pa wá kí ó tó di ọ̀la donc a máa continue lórí ìmọ̀ràn ọjọ́ wa ní ọ̀la kí ọba náà kó mú gbogbo wa وفقكم على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته